सफा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं Multan garrison mess Askari phase two world city से मुतसल cantt avenue Multan exquisite residency एक कनाल और दस मरले के प्लॉट मयारी और माहिराना टाउन प्लानिंग बुकिंग सिर्फ पैंतालीस हजार ऐसी फौरी कब्जा फौरी तामीर लॉन्चिंग के मौके पर ढाई लाख रुपए तक का खसूसी discount cantt avenue Multan a project of Safa builders and developers marketed by mega marketing triple one triple one two eight zero.